I already knew about Li Chaolan's company, Violet Systems, famous for its humanoid research and brilliance in the field of ergonomics. As a child, Li had been adopted by Heihachi Mishima, so he knew Kazuya of G-Corp and once shared a rivalry with him in the ring. I listened intently, excited about this new breakthrough. Lee's knowledge went beyond that of any article I had read. What he said next, though, unsettled me. He continued. すべては和也だ。奴の血が三島家を狂わせた。どうかな何か思い出したか 君がここに来た理由も君が一緒にいた男のことも思い出せないかマスターだった風間陣の命令である男の人と戦ったことは覚えてるんですそれまでにたくさんの戦いをしてきたこともでもその人がどんな人だったかは だどうして今君の目にあふれているのはその男に会いたいという強い思いさ人と同じね人と同じ泣いている乙女を放っておくなど私の美学に反する君を彼の居場所へ案内してあげよう お出かけの時間だ適正の生体反応確認これは鉄拳手やれやれ無断侵入と

もう大丈夫だこちらは任せてくれたまえはい ちだ行くぞはいわしが犬間に鉄拳衆の質も落ちたものよの失敗すれば次はないと思え I'll have to handle this myself. Do you have the target in your sights? Prepare the SWAT team. I'm going in.